아, 비는 거야 여기. 아, 어. What? 길이길이야. 음. 빵. 어, 올라다 야, 프라이 따뜻이네. 어? 빵. <laughs> どうしたのああなんかうああなななんかなんかあのなんか準備したのいやいやいや今お風呂入ってさ暑いからちょっとバラビヌが여기아바라ピ누가여기아비누가여기있어요비누가아미끄러지게비누가여기비누미끄러지게ピ누가여기비누저저入れないでよ入れないでよいや入れてない 何入れたの今入れたでしょ今入れてないって入れてないってえなんか感じたよ変な感じする変な感じする変な感じするけるんだ肛門チェックしてあげたいううん、へえちょっと暑いねえちょっと暑いね What? What? やめてよ 言ったじゃんセックスドゥシティのじゃあ発音すごいねでもでもこれ俺のショパじゃんでもこれ俺のショパじゃん座るよバンダメだよダメあれこうこう座るよダメ、うん、まあ家は裸は普通だしなんか 今日暑いし、スペースちょっと。tu. まあ服着るよ着る着るけどちょっとなちょっとだけちょっと暑いからさいいよ まあねパンティってくるわちょっとじゃあありがとうね <laughs> なんで不遇じゃんまあいつもですけどいつもだけどなんか気にしてないこういう裸の旦那はどうですかいや裸は本当にいつもなんですよ皆さんなので、はい、 <laughs> 普通なんですよ私にとってこういう光景は、はい、こういう <laughs> いろいろ見ちゃいます例えば毛の 毛の何毛の色とか毛の色ですねたりとかすると心配になりますね毛の色変わります <laughs> 私毛の色変わってんのどこの毛が舐めない舐めるなよここら辺の毛それだけ言ってこの動画は今家にいる夫婦とかちょっと長く一緒にいたカップルとかにはすごい懇願でぬ、うん 動画 <laughs> 違うかな <laughs> うちらだけ <laughs> いやでもね私だけ裸じゃないんですいつも裸だけど基本に屋根は花ですな何がテーマだったの今日まあ裸絶対ゴンガムスリートいっぱいいるから着ないのが一番ですよねなん何のインタビューなんですか これからも私裸でも全然大丈夫ってことですか全然大丈夫だけどソファーだけはフィルターを1個通してからはいそれでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございましたはいインスタグラムと TikTok ファローとチャンネル登録もお願いします次の動画で会いましょう